Tervetuloa kurssille PIN-palvelut. Ja kyllä käytetään. Nyt käydään läpi yleisimmät pin käyttävät koulut ja yritykset. Eli Google Drive ja OneDrive. Ja minä myös tässä alussa huomautan, että meillä eh, henkilö, meillä kuluttajapuolella on bisnespuolen, yritys ja koulupuolen. on jotenkin kaksi. Mutta uutta, ei se mitään. Eli täällä on folder. Ota, voitte ladata kuvia ja, kan, ja tekstejä ja kansioita. Docsin, Sheetsin, Slidesin, Formsin ja Drawingsin. Näitä en lähde puhumaan. Nämä on minulla ihan tunnemattomia en ole itse näitä käyttänyt itse. En ole itse käyttänyt ainoastaan, mutta tota, näitä kolmea muuta en ole koskaan käyttänyt. Ei. Eli ja tosta seuraavaksi mikrof One Drive for Business on tämä. Ja täältä new, new folder, new Word, do, doc, doc, Excel, Exceltä, Excel, new PowerPoint, new OneNote, new Forms, new Link. tota, synkata ja, ja linkata, automatisoida nämä jutut. Ja, ja, ja nyt minä näytän itse asiassa helpoimmasta aloitan eli doksista. Täältäkin noin molemmat tallentaa. Ja nämähän on siis verkko, verkkopohjaisia. Siis, ei, ei ole oikeastaan. Tá. guardar. Olha, consigo. Consigo. Eita! en ei ole kirjoittanut nyt se eli kaikki on kunnossa ja sitten seuraava eli slide sheets ja and Excel. No muuten näin siirrytään. Tuohon ja tuo. Ja tuosta äskeisestä ikkunasta ei kenenkään tarvitse Ja taas. Täytyy tehdä jotain. sitten mennään Kyoshiichiin. Tuota. Ja sitten Siege and PowerPoint. Tuota. Tämä on muuten viimeinen ohjelma, jota käydään tässä. Viimeinen online-ohjelma näistä. Tällä koneella ei ole niitä työpöytäversioita. docs slide docs slide I can see it slide word excel and powerpoint ja tää oli tämän kurssin eka opetusvideo